පළාත් පාලන මැතිවරණේ කඩිනවින් තියන්ට ඕනේ සීමා නිර්ණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද කියයි. අධිකරණයට මැතිවරණ කොමිසමට සහ මාධ්‍යායතනවලට පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද හමුවේ බලපෑම් එල්ල කිරීමට දරන උත්සාහය ගැන කිරියල්ල කතා කරයි. අධිකරණයට දීපු ස්වාධීනත්වය ප්‍රසාද හරහා දුර්වල කරන්න හදනවා. මැතිවට කොවිසමටත් ස්වාධීනත්වයට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. මාධ්‍ය ආයතන වලට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව වරප්‍රසාද පාවිච්චි. ගුවන් නියමයකු වෙන්න දැක්කපු හීන ගැන සජිත් කියන කතාව. විදහයක ජනාධිපති පුටුවේ වාඩිවෙන්න තරම් දියුණු නැති පාලකින් ගැන අනුර කියයි. හෙට ලැබෙන නය. නිදහසින් පසු අදවනතෙක් අපේ පාලකින් අත ඇත්තේ රටේ ප්‍රශ්න නම් ඇනවලට තලන්නට ණය සහ විකොනොමික්ස් නම් මිටිය පමණමයි අද ටෙලිවැකියෙන්. ගත වූ පැය කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ දෙකකින් භූචලන වාර්තාාවේ තිබෙනවා. ඒ ත්‍රිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝමරන් කඩවල සහ කිරින්ද පළටුපාලන ප්‍රදේශවලනුයි. කෙසේ වෙතත් මෙය සුළු භූකම්පන තත්ත්වයක් බවයි භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශය අප කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. භූකම්පනය සිදුවන ප්‍රදේශවල වහා භූචලන මාපක ඉදිකළ යුතු බව පෙරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය භූවිද්‍යාඥ අතුල සේනාරත්න පවසනවා. ත්‍රීකුණාමලය ගෝමරන් කඩවල ප්‍රදේශයට අද අලුයම තුනයිතිහට පමණ භූකම්පනයක බලපෑම් එල්ල වුණා. එය රික්ෂව පරිමාණ ඒකක තුනක් ලෙසයි සටහන් වී ඇත්තේ. ගෝමරන් කඩවල ජනතාවට මෙම භූචලනය දැනී තිබුණා. පාන්දර හරියටම තුනයි තිස්තුනයි බුංගාල එක පාරම සද්‍යයක් ආව ඒත් එක්කම නිකන් ගඩගඩ ගඩගාල මේ අමුතු සද්‍යයක් ඒක ඒත් එක්කම වහල බිත්ති ඔක්කොම මේ නිකන් දෙතරනවා වගේ දැනුණා. කැලේ සත්තු මොනරුවම ගොඩක් කෑ ගහනවා වුණා ළඟ ළඟම මේ බල්ලෝ මොනරු කිරල්ලු එහෙම ගොඩක් කලබල වෙලා කෑ ගැහුවා. පාන්දර 3:31 වෙලා හරියටම ලොකු සද්දයක් ඇහුණා නිකාර. ඊට බෝම්බයක් හා සමාන ඊට වෙඩි ලොකු සද්දයක් ඇහුණා. ඒකෙන් පස්සේ තා පොඩි හතරක් මට ඇහුණා. ඊට පස්සේ බිච්ච හෙල්ුණා හොඳට. සත්තු කෑ ගන්න සද්ද ඇහුණා. නිකන් වැලි හැලෙනා වගේ සද්දයක් ඇහුණා. කූඩලෙන්න කුකුල්ලු මේ බල්ලෝ හැම එකපාර බුරන්න ගත්තා. සද්දෙට වැඩිල්ල සද්දයක් ආවා. වැඩි ඈතින් ඇහුනේ ඒක. පාන්දර 3:31කට විතර නිකන් අර මෝටාර එකක් ගහන විදිහට වගේ සූස් ගාලා සද්දයක් ආවා. ඒකත් එක්කම පොඩි පිපිරීමකුත් සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ විනාඩි 3-4ක කාල සීමාවක්ම ඒ අර ඒ සද්දය ඇහිගෙනම ගියා. එසේම කිරින්ද පළටුපාන ප්‍රදේශයටද රිච්චර් පරිමාණ ඒකක 2.6ක භූකම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව ජනතාව අනිසි බියක් ඇති කරගත යුතු නැති බවයි භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ භූවිද්‍යාඥ සංජීව හෙට්ටිආරච්චි ප්‍රකාශ කළේ. දැනට භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන භූකම්පන මධ්‍යස්ථාන හතරෙම මේ භූකම්පන සටහන් වෙලා තිබුණා. නමුත් අපිට මහජනතාව විසින් ඒ සම්බන්ධව භූකම්පනයක් සිදු වුණාය කියන කාරණාව සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමක් සිදු වුණේ නැහැ. මේ ඇති වූ භූකම්පන හේතු කොටගෙන ජනතාවට අනියත වියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන කලාපය භූකම්පන ඇතිවීමෙන් අවදානම තරමක් අඩු කලාපයක පිහිටලා තියෙන නිසා අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ඉන්දු ඕස්ට්‍රේලියානු භූතැටියේ හරිමැදවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබල භූකම්පනයක් සිදුවන්නේ නැති බවයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශාධිපති උදේනි අමරසිංහ ප්‍රකාශ පශු කළේ. අපේ පොළොව ඉතාම වාසනාවන්ත පිහිටීමක තියෙන්නේ ඉන්දු ඕෂනියන් භූතැටේ හරි මැද තියෙන්නේ. අපි ගොඩක් දුරයි භූතැටි මායිම් වලට. එහෙනම් භූමිකම්පා කේන්ද්‍ර ලෝක සිටියේමවත් ලංකා ගොඩබිම මත ප්‍රබල භූමිකම්පාවක කේන්ද්‍රයක් පිහිටවල නැහැ. දැන් අපේ ශ්‍රී ලංකාවට උතුරෙන් තියෙන භූතැටි මායිම තමයි හිමාලයේ කඳුවැටි, හින්දු කුෂ් කඳුවැටි භූතැටි මායිම. ඒ ප්‍රදේශය අපිට කිලෝමීටර් 2700ක් විතර උතුරු දිශාවෙන් දුරයි. එතකොට එහි කේන්ද්‍රයක් ඇති වුණා කියලා අපිට කිසිම විනාශකාරී දෙයක් ශ්‍රී ලංකාවට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොළඹට හෝ යාපනයට හානියක් වෙන්න කොහෙත්ම ඉඩක් නැහැ. ඉතින් කොළඹ ගොඩනැගිලි කඩාවැටෙන්න කේන්ද්‍රයක් ඇති වෙන්න හෝ ඉඩක් නැති කොට ඈත එකක් වුණා කියලා අපිට හානියක් නැහැ. ඒකින්ද විද්‍යාත්මකව කිසිම පදනමක් නැති අසත්‍ය කතාවක්. මේ අතර පෙරාදිනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න ප්‍රකාශ කළේ ඉදිරියේදීද රික්ටර් පරිමාණ ඒකක හතරක පමණ භූකම්පන සිදුවේ හැකි බවයි. මෙච්චර කාලයකට සිදු වුණ කම්පනවල රිෂ්ඨ පරිමාණය ගත්තොත් ඒවා හතරට වඩා අඩු කම්පන තමයි පහුගිය අවුරුදු 30 40ෙම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට විශාල කම්පන බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් 2 2.5 3 3.5 4 වගේ ප්‍රමාණවල කම්පන ඉදිරියට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ලොකු කම්පන අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අභ්‍යන්තරයේ සිදුවෙන නොයෙකුත් හැලහැප්පීම් අපේ මේ තලමායම් වලට ඉදිරියේදී දැනෙයි. ඉදිරියේදී කම්පන සිද්ධ වෙයි. මේ කම්පන සිද්ධ වෙන මේ කලාපය විශාල වනජීවී කලාප තුලින් ගමන් කරනවා. කැලෑ ප්‍රදේශවලින් වේගෙන් ගමන් කරනවා. නමුත් ඒ ප්‍රදේශවල සිද්ධ වෙන ඇති කම්පන නමුත් අපිට ඒවා දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිසුන් ජීවත් වුණොත් විතරයි මේ කම්පන වාර්තා වෙන්නේ. අපි කම්පන මිනුම් උපකරණ මේ ජන ශූන්‍ය ප්‍රදේශවල පවා සවි කරොත් අපිට මේ කලාපය ගැන නිසි අධ්‍යයනයක් කරලා ඉදිරියේදී කම්පන පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් ලබාගෙන අපිට ජනතාව දැනුවත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාසයි. පළත් පාලන ආයතන තුන්සිය හතලිහක නිලකලය අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වීමට නියමිතයි. ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ පමණක් නිලකාලය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. නිලකාලය අවසන් වන සියලුම පළත් පාලන ආයතනවල ප්‍රධානින් සහ මන්ත්‍රීවරුන් භාවිතා කළ වාහන ඇතුළු රජයේ දේපල යළි බාර දිය යුතු බවටයි දැනුම් දී ඇත්තේ. පළත් පාලන ආයතනවල සේවය පෙර පරිදි ලබා දීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹර පවසනවා. පළත්පාලන ආයතන තුන්සිය හතලිස් එකෙන් තුන්සිය හතලියක නිලකාලය අද මධ්‍යමරාත්‍රයෙන් අවසන්වීමට නියමිතයි. දෙදහස් දහට වසරේ මාර්තු විසිවනදා සිට වසර හතරක කාලයක් පළත්පාලන ආයතන ක්‍රියාත්මක වුවද පසුගිය වසරේ පැවති තත්ත්වය හේතුවෙන් වසරක කාලයක් එහි නිලකාලය දීර්ඝ කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් පළත්පාලන ආයතන නීතියට අනුව අද දිනයට පෙර ඡන්ද විමසීමක් පවත්වා නව සභිකයින් පත්කරගත යුතුයි. නමුත් ඡන්ද විමසීම එම දිනට පෙර පැවැත්වීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් පළත්පාලන ආයතනවල බලය අද අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසුව අවසන් වනවා. ඒ අනුව මහනගර සභා විසිනවේ බලය නාගරික කොමසාරිස්වරුන්ටද නගර සභා තිස්හයේ සහ ප්‍රාදේශීය සභා දෙසිය හැත්තෑ පහේ බලය එම ආයතනවල ලේකම්වරුන්ටද පැවරීමට නියමිතයි. ප්‍රමාද වී පිහිටුවනු ලැබූ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ පමණක් නිල කාලය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. මේ අතර නිල කාලය අවසන් වීම හේතුවෙන් සියලු පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රධානීන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් භාවිත කරන වාහන ඇතුළු රජයේ දේපල යළි රජයට බාර දෙන ලෙසයි දැනුම් දී ඇත්තේ. මේ අතර රාජ්‍ය මන්ත්‍රී ජානක වක්කුඹර පවසන්නේ පළාත් පාලන ආයතනවල සේවය ඒ අයුරින්ම හෙට සිට ජනතාවට ලබා දෙන බවයි. අද මධ්‍යම රාත්‍රිය 12න් පස්සේ පනත යනුව පළාත් පාලන ආයතන 340ක් නගර සභා නගර සභාවේ කොමසාරිස්වරුන්ට ප්‍රාදේශ සභා ප්‍රාදේශ සභාවේ ලේකම්වරුන් යටතපත් වෙනවා. ඒ මෙතෙක්කල් කරගෙන ආපු කාර්යය කරන්න ඒ අයට පැවරෙනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පනත යනුව කටයුතු කරන්න මේට ඉස්සෙල්ලා කියපු නඩුවක් තියෙනවා පළාත් පාලන ආයතන සභාපතිවරු සහ උපසභාපතිවරු ඒ ගැන අර්ථ නිරූපණය කරගන්න අපි නීතිපතිතුමාගෙන්ට යවලා තියෙනවා. ඒ නඩු තීන්දුවේ තියෙන කරුණු ගැන ගොඩක් දෙනෙක් යම් යම් මත ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන හරියට බලන්න අපි නීතිපතිතුමාට දන්වලා තියෙනවා. අපි හිතනවා සඳ දවසේ ඒ පිළිබඳව අපට ඒ පැහැදිලි කිරීමක් එවයි. සීමා නිර්ණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසන්නේ මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බවයි. යෝජිත පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම අප්‍රේල් 25 වෙනි දින පැවැත්වීමට හැකියාව ඉතාම අල්ප බව තමයි දැනට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශ වලින් සහ රජයේ මුද්‍රණාලාධිපතිනිය කියන කරුණු වලින් පෙනී යන්නේ. ඒ තත්ත්වයේ කෙසේ වෙතත් පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම හැකි ඉක්මනින් පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද අද සිට පළාත් පාලන ආයතන වල නියෝජිතයන්ගේ නිල කාලය අහෝසි වෙන. මේ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයෝ දැනටත් අවුරුද්දක් වැඩියෙන් ඉන්නේ. ඒක නිසා මගේ අදහස නම් ඉක්මනින්ම ඡන්දේ තියන්න ඕනේ මේ දැන් වත්මන් සභිකයන්ගේ සභාපතිවරුන්ගේ නගරාධිපතිවරුන්ගේ තවදුරටත් ඔවුන්ට බලයේ ඉන්න දීම නම් ඡන්දේ නොතියනවට පරක්කු කරනවත් වැඩිය නරක දෙයක් කියලායි. අප්‍රේල් 25 වෙනිදා මේ ඡන්දේ විසිය තියන්න බැරුව තවත් හුඟක් කල් ගියොත් අපේ සීමා නිර්ණය වාර්තාව දිනුනට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුව තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ මේ ගණිපු නොමිනේෂන් වලින් ඡන්ද තියනවද නැද්ද කියන එක. මම බලාපොරොත්තු වෙන අඩුම ගානේ. තව මාස 3-4ක් ඇතුළතවත් මේ ඡන්ද විසීම් අනිවාර්යයෙන්ම පැවැත්වුවේ කියලා අප්‍රේල් 25 තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දේශපාලනයට ආවේ නැත්නම් Taman ගුවන් නියමක වන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොහිලවත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමිනුයි. මං කැමති අද දවසේ මගේ කතාව වෙනත් ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරන්න. ඇත්තටම දේශපාලනය මම නොකරනං මගේ කැමැත්ත මගේ අභිලාශය තිබුණේ ගුවන් ගමන් නියමුවෙක් බවට පත්වෙන්න. ගුවන්ඥානයක ගමන් කරනකොට ඒ නියමුවන්ගේ වගකීම තමයි ඒ ගුවන්ඥානයේ ගමන් කරන පැසෙන්ජස්ලා ඒ ගමන් කරන ජනතාවගේ ආරක්ෂාව ස්ථාපනය කරේ. මෑත කාලේ ගුවන්යානා ශේත්‍ර ඉතිහාසය දිහා බැලුවහම මට මතක් වෙන අවස්ථා ගණනාවක් ඒ ගුවන්යානාව මෙහෙවපු පයිලට්ස්ලා කරදරයකට ලක් වුණු අවස්ථාවන් වලදී ඊ타මත්ම නැවුම් ආකාරයට ඒ ගුවන්යානාවත් මගිනුත් බේරා ගැනීමේ කාර්යව්‍යම වල නියලුව. රටක රාජ්‍ය පාලනය තුලත් අද ගුවන් නියමුවා සේම රටේ පාලකයාගේත් වගකීම වන්නේ රටේ ජනතාවගේ ආරක්ෂිත භාවය ශක්තිමත් කරමින් ජනතාවගේ ජනජීවිතය ජනතාව ජීවත් කරවන ඉලක්කයක් කරාගෙන යෑම. නායකයන්ටත් සිද්ධ වෙනවා කොහොම හරි මේ බංකොලොත් භාවයෙන් රට ගොඩ අරගෙන මිනිස්සුන්ව ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් අර බංකොලොත් භාවයේ හරියට ප්ලේන් එකේ උඩුගුවනේ එන්ජින් ටික එකපාරටම නිවුනහා සමානයි. ඒ කැප්ටන්ගේ වගකීමත් ප්ලේන් එකේ කැප්ටන්ගේ වගකීමත් ෆ්ලයිට් ක්‍රූ එකේ වගකීමත් අද රටේ නායකුන්ගේ වගකීමත් එක හා සමානයි. සියලු දෙනාටම එක හා සමානව ක්‍රියාත්මක වන නීතිරාමුවක් සම්පාදනය විය යුතු බව ජාතික ජනබලවේගේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුරකුමාර දිසානායක පවසනවා. කොළඹ පදනම් ආයතනයේ පැවති මාලිමාව වෙනුවෙන් සරසවි ප්‍රජාව මහා සමුළුව අමතිමුණුයි ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. විදායක ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වෙන්න තරම් අපේ රටේ නායකයන් දියුණු නැහැ. අපේ රටේ නායකයන්ට මේ පුටුව බර වැඩි. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කිව්වා මේ පුටුවේ වාඩි වුණාම ගැහණියෙක් පිරිමියෙක් කරන්නත් පිරිමියෙක් ගැහණියෙක් කරන්නත් බැරි. අනිත් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් කිව්වා. එන්නම් පෙර මහත්තයා කිව්වා පිස්සෙක් වාඩිනුත් මොනවා වෙයිද කියලා. විචි දේවල් දැක්කනේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ නව නීති රාමුවකට අපේ රට පරිවර්තනය කළ යුතුයි. නීතිය කාටත් නේද ධනේ තියනවද දුප්පත්ද පොහොසත්ද බේදීන් තොරව නීති ක්‍රියාත්මක රටක් අපිට අවශ්‍යයි. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනය අතර සමගි නිර්මාණය වන රටක් අවශ්‍යයි. ලෝකේ පිළිගන්නාලද රාජ්‍යයක් අපිට අවශ්‍යයි. අපි කවුරුත් පිළිගන්නේ නෑ. අපි ලෝකේ ඉස්සර කළු රටක්. මම හිතන්නේ අපිට මම හිතන රටවල් 22කට 23කට තමයි වීසා නැතුව එන්න දෙන්නේ. සැම්බියාව, සූඩානය, සිංගප්පූරුවට රටවල් 185කට වීසා නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ලෝකේ වද්දාගන්නේ අපි. ඉතින් මෙහෙම රටක් අපිට තියෙන්නේ. එනිසා මේක අභිමානවත් රටක් බවට පරිවර්තන කළ යුතුයි. එනිසා අපි මුළු අත්තිවාරම දිරලා තියෙන්නේ. ඉඳ මේ රට ගොඩනගන්න ශක්තිවත් අත්තිවාරමක් වුණ. නිදහස ජනතා සන්ධානයේ ඇතුගල්පුර ක්‍රියාකාරී හමුව පොල්ගහවෙලදී අද පැවැත්වනා. ඒ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් නායක මහාචාර්ය චරිත හිරත්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. අද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලනයේ පාදඩකරණය මදාවිකරණය ඒ වගේම සම්පූර්ණම මේ රටේ දේශපාලනයේ කළු චරිත හදන තැනක් බවට පත් කරලා තමයි රාජපක්ෂලා ආපහු මැදමුලට ගියේ. අපි මේක කියන්න දැන් බය නෑ. අපි දිනෙව්වේ රාජපක්ෂලව. ඒ පාදඩ ඒ පාතාල ඒ මදාවි දේශපාලනේ අපි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් නිට්ටාවටම ඉවර කරනවායි කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕන. තව පුළුවන් නම් උඩින් පාත් කරන කුමාරවරු මේකට ගෙනත් දාන්න. හැබැයි අපි පැහැදිලිව කියනවා ඔය මාලිගාවෙන් බස්සන ඕන කුමාරයෙක් දාන්න කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ ආපහු ඒ දේශපාලනයට කිසිම ඉඩක් අපි තියන්නේ නැහැ. ඒ පරණ සෙල්ලම් පරණ දේශපාලනේ ඉවරයි. මේ රටේ ආර්ථිකය ප්‍රතිසංස්කරණය විය යුතුව තියෙනවා. මේ රටේ දේශපාලනය ප්‍රතිසංස්කරණය විය යුතුව තියෙනවා. ආර්ථිකයයි දේශපාලනයයි යලි ප්‍රතිවර නගණය කරන දේශපාලනයක් අපේ රට ඉල්ලනවා. ඒක තමයි 2015 ඉඳලා නොපෙනෙන දියසුලියක් විදියට ආණ්ඩු මාරු කර කර ජනාධිපතිවරු මාරු කර කර ජනාධිපතිවරු එලෝ එලෝ සමාජේ කියන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා මෙන් නිවැරදි නායකත්වයක් ලබා දී රට ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අවධාරණය කරනවා. අකණ්ඩව පරාජය වී ජයග්‍රහණය අත්කරගත් රාජකීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෙන් ශ්‍රී ලංකාවද ජයග්‍රහණය මාවතට ගෙන යා හැකි බවටයි ජනාධිපතිවරයා විශ්වාසය පළ කරන්නේ. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අරලේගහ මන්දිරයේ පැවති 32 දෙවන ඉන්ටරැක්ට් දිස්ත්‍රික් සමුළුව අමතමිනුයි. Now, I am also trying to do, I, my attempt is also to do what the captain of the Royal College cricket team has done. Last July, I was asked to take over the country. And at that time, as you know, there was a shortage of petrol, there was a shortage of fertilizer, there was a shortage of food, there was a shortage of everything. We had no money. It was a difficult task. So far, in the last seven months or so, been able with my team to stabilize the situation. There's fuel now, there's electricity, there's fertilizer, and by April there'll be enough of rice and other foodstuff. So like the captain of the royal team, I also have performed the same function. How do we turn this economy around? have this agreement with the IMF, the rupee will come down. Now, that is not a very good situation. So, to win this match, stabilizing the economy is not enough. you must then make the economy grow. And unless you make the economy grow, we will go down again. My aim now, build a new economy. 2049 will be a prosperous nation. Unless I stabilize the economy, we can't develop as a country. ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගේ ශක්තිමත්වීම කෘතිමව නිර්මාණය කළ එකක් නෙමේ කියලා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලා පිටිය පවසනවා. මේ අතර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවන අමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9ක ණය මුදල පිළිබඳව ගිවිසුම හෙට අත්සන් තැබීමට නියමිත බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ. IMF ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් කොන්දේසි ඉදිරි සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රහන් සේමසිංහ පවසනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අර්මුදලෙන් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දෙකයි දශම නමයක නයමුදල සඳහා වූ ගිවිසුම්වලට හෙටදිනේ අත්සන් තැබීමට නියමිතයි. හෙට පසරුවේ රැස්සන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විදායක සභාවේ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුවයි අදාළ ගිවිසුම අත්සන් තැබීමට නියමිතව ඇත්තේ. එන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව නිලතීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි. මෙම නයමුදලේ පළමුවාරිකය ලෙස ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සියක පමණ මුදලක් ලබා දෙනු ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ. ඇමරිකානු අනු ඩොල බිලියන දෙකයිදශම නමයක අදාළනාය මුදල අවස්ථා අටකදී වසර හතරකින් ලැබෙන ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරේ. ඒක එක සන්ධස්ථානය ආරම්භය. මේ සියල්ලේම ජයග්‍රහණයකින් කෙලවර වීමක් නෙවෙයි අනුමැතිය ලැබීම. මේ වර්ෂය අවසාන වෙද්දී මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ස්ථාවරත්වය අපි අරගෙන එනවා. ආර්ථික වර්ධනයක් වෙනුවෙන් යන්න පුළුවන් ගමනක ආරම්භය අපි සනිටුහන් කළා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා විසින් මේ අනුමැතිය ලැබුණාට පස්සේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබපු ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක පාර්ලිමේන්තුවට සභාගත කිරීමට නියමිතයි. 22 සහ ආරම්භ වන සතිය තුල අනිවාර්යයෙන්ම සභා ලබාගත කිරීම සිදුවේ එතුමා විසින් ලබාදීපු පොරොන්දුවක්. මේ අතර යළිත් රුපියලට සාපේක්ෂව ඇමරිකානු ඩොලරේ අගය ඉහළ යමින් පවතිනවා. අද වන විට ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් තුන්සිය තිස් දෙකයි ශත විස්සක් ලෙස සටහනු අතර ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල සටහන්නුනේ රුපියල් තුන්සිය පණහයි ශත විසි දෙකක් ලෙසයි. ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගේ ශක්තිමත්වීම මහබැංකුව කෘතිමව සිදු කළ එකක් බවට පසුගියදා විධ පාර්ශව චෝදනා සිදු කළා. අද ඊට මුදල් රාජ අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මෙලෙස පිළිතුරු ලබා දුන්නා. සමහර අය කියවනේ මේක මේ මහ බැංකුව විසින් හිතාමතා කරන්න කියලා. දැන් හිතාමතා කරා නම් මේ සුමානෙන් අඩු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ නේ මහ බැංකුවත් රජයවත්. මේක පැහැදිලිවම ඩොලරයේ ඉල්ලුම සැපයුම් මත ඇතිවන තත්ත්වයක්. අපි තාම කියනෝනේ අපේ සංචිත ප්‍රමාණය ඉතාම අඩුයි කියලා. දැන් පහුගිය මාසේ අවසානයේ මහ බැංකුව නිවේදනය කරා අපි ළඟ ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපි සංචිත තියෙනවා කියලා. ඒකිනුත් වැඩි ප්‍රමාණයක් යුවාන් කොන්දේසි මත පාවිච්චි කරන්නයි ඒවැ හැකියාව තියෙන නිසා අපි තාම තාමත් දුර්වල තැනක ඉන්නේ අපේ සංචිතවල. අධිකරණය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සහ මාධ්‍ය ආයතන වෙත පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද යටතේ බලපෑම් එල්ල කිරීම පිළිකුලෙන් යුතුව හෙලා දකින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල පවසනවා. එවැනි ක්‍රියාමාර්ග මගින් විසියෙක් වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දියාරුවන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. ජනවර්මක් නැති රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කළද ණය මුදල් ලැබීම සැක සහිත බව මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. පසුගිය කාලයේ හෙළිදරව් වුණා ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදල ඉදිරිපත් කරපු කරුණු 15කට අපේ රජය එකඟ වුණා කියලා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දන්නේ නැහැ කරුණු මොනවද කියලා. ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදල සැප්තැම්බර් මාසේ ආපු වෙලාවේ කියපු එක දෙයක් තමයි මේ ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදුලත් සමග ඇති කරගන්න. ඒ රිෆෝම්ස් ඒ ප්‍රසස් කරන ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ජනවරමත් තියෙන ආණ්ඩුවක් ඕන කියලා. ඒකයි මම ආණ්ඩුවේනු ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදුලෙනු තහන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ජනවරමක් නැතිව ආණ්ඩුවට මේක දෙන්නේ මොන පදනම යටතේද කියලා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ඡන්දයක් ගත්තට අලංගු නෑ. ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදල ගිහිසු අසංගල්ලා ජනවරමක් ලැබෙනතුරු මේ මුදල් නොදීවිද කියන ප්‍රශ්නකුත් දැන් මතුවෙනවා. අසංකරන්න පුළුවන්. නමුත් ලැබෙන එක සැකයි. ඒ වගේ මැතිවරණ කල් දැමීමත් ජාත්‍යන්තර නීතියට පටහැනි. අධිකරණයට දීපු ස්වාධීනත්වය පාර්ලිමේන්තු වර ප්‍රසාද හරහා දුර්වල කරන්න හදනවා. මැතිවරණ කොමිසමටත් වර ප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් දාලා මැතිවරණ කොමිසමටත් ස්වාධීනත්වයට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදක අඩුවයි කියලා එය බය කළා. තීන්දුව ගන්න හදන එක මම හිතන්නේ 21 වෙනි සංශෝධනයේ ලබාගත් ජයග්‍රහණ දියාරු කිරීම. දැන් ලබන සතියේ එනවා එක්තරා මාධ්‍ය ආයතනයකට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව නීතිපතිවරයාට ඇරලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යොමු කරන්න. ඉතින් මාධ්‍ය ආයතන වලටත් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පාවිච්චි කළා. විශේෂයෙන්ම ජූනි මාසයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ රැස් වුණාම මේ සියල්ල අධ්‍යයනය කර කොටින්ම ඡන්ද තියන්නේ නැත්තේ මුදල් නැති නිසා නෙවෙයි ආණ්ඩුවටයි ඒ ආණ්ඩුවෙන් පක්ෂවලට ඡන්ද නැහැ. මේ පක්ෂ බාලේකම් රංජිත් බණ්ඩුම් මන්නාර මැතිතුමා දැන් තමයි ලිපියක් ඇල්ලලා තියෙනවා මුදල් ලබත් ඇසේ ලේකම්ට. මුදල් මුදාහරියේ නැත්තම් ඔහුට විරුද්ධව අධිකරණයට අපහාස කෙරුවා කියන චෝදනාව යටතේ නඩුවක් ගනු කරනවා කියලා ඔහුට දන්වලා තියෙනවා. මැතිවරණ කල් දාන්න පුළුවන් වගන්තියක් අපේ නීති පොතල නෑ. මේකේ තියෙන අපේ රටේ නීතිය අමුම උල්ලංඝනය කිරීම. ආණ්ඩුව ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අර නූල කැඩිච්ච සරුංගලයක් වගේ. රට බංකොලොත් කරපු ආණ්ඩුවට මේ රට ගොඩ දාන්න බෑ. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත් කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය ඒබ්‍රහම් මස්ලෝ නැමති ශ්‍රේෂ්ඨ මනෝවිද්‍යාඥාගේ අපූරු වදනක් යළි අද මතක් කරන්ටම වෙනවා. එහෙම මතක් කරමින් තමයි දෙසිය තිස් නවවැනි ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරන්ට වෙන්නේ. ඔබට තියෙන එකම උපකරණය මිටියක් විතරක් නම් සියල්ලුම ප්‍රශ්න ඇනවගේ පේන්න පටන්ගන්නවා කියලා නේද ඉති මිටියෙන් කරන්න පුළුවන් ඇනගහන එක හෝ ඇන ගලවන එක විතරහින නේද දැන් මෙහෙම ලියලා අද ටෙලිවැකි ආරම්භ කරන්නට හේතුව තමයි ඔය IMF නාය පළමු භාරිකය ගැනතින් දැන් නිවේදනය හෙට ලැබෙන්ට නියමිතයින නේද. එතකොට ඉතිරිවාරික තවවුරුදු හතරක් ඇතුළත තමයි ලැබෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ඩොලර් බිලියන දෙකයි දසම නමය දැන් ඇහැන විදිහට නම් තුනයි නේද. හරියටම මේ අපේ ණය කියන මහා සාගරයට වැටුණු පුංචිම පුංචි ජාලබින්දුවක් වගේ. දැනෙන් නෙවත් නෑහොඳේ එකම විශේෂත්වය තමයි අපිට දැන් ඉතිං ආයේ මේ ණය දුන්නට කමක් නෑ කියලා ලෝකයට පණිවිඩයක් යනවා. ඒ වගේම මේ ආයේ ලෝකයේ හත්තර වටින්ම ණය සිංගමනයන්ට පුළුවන්. හොඳේ අනික මේ ගෙවන්ට තියෙන මේ මහා ණයකන්ද ඒ කියන්නේ ඔය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන 60 70ක විතර ප්‍රමාණයට මේ ඒ ප්‍රමාණයෙන් යම් කොටසක් ගෙවන්ට ඉතින් සහන කාලයක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ කවදාරි දවසක ගෙවන්ට වෙනවා. හොඳේ මේ ඉන්න උන්දලා නම් මැරිලා යයි අපේ දරුවන්ගේ දරුවන්ගේ දරුවන්ටත් ගෙවන්න කරන්නට වෙනවා ඒක අනිවාර්යයි. ඔය තමයි ඔය IMF ණය. එතකොට දැන් අපි ඔය එකඟ වුණු කොන්දේසි 15ක්ද 20ක්ද මන් දන්නේ නැහැ තියෙනවලුනේ නේද? තාම අපි දන්නෙත් නැහැ. හොඳේ. ආන් ඒ ටික ඒ කියන්නේ කොන්දේසි ඉටු කරන්න පටන් ගන්නටත් වෙනවා. දැන් ඔය රුපියල් 40000 ඉඳලම මේ බදු ගහන්න කියලා IMF එක කිව්වා. අපි තමයි සටන් කරලා ඒක මේ 150000ට වෙනකන් ගෙනාවි කියලා ආණ්ඩුවේ සමහර මැති ඇමතිවරු නේද? පහුගිය දවස්වල හරියට පුරසාරම් දෙන්න අඩුවනේ මතකද ඔව රුපියල් හතලිස් දාහකටත් බදු ගහන්න කියන තරමටම ඔය අයිF එක දරුණු නම් ඉතින් ආය ඉතිං අපි නොදන්න ලයි වගේ නේද අනික් කොන්දේ සිහෙම කොහොමට ඇතිද කොහොම වනත් ඉතිං හැංගි හැංගි වෙස් පැන්දට අර ඉතිං තෝත් නටාපිය මාත් නටන්නම් කියලා ඔය දෙවනිවාරිකය ගන්ට පෙර මෙයාණ්ඩුවට එලිය නටන්ට වෙනවා. හොඳේ එතකොට තමයි ඉතිං ඔය හොඳ හොඳ සෙල්ලම් එලියට එන්න පටන්ගන්නේ. දැන් අර මිටියයි ඇනයයි කතාවෙන්නේ ටෙලිවැකිය ආරම්භ කළේ නේද. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔය එක්දහස් නමසය හතලිස් අටේ නිදහසින් පසු. මේ රට පාලනය කළ අපේ මේ ප්‍රධාන පාලකින් සියල්ලු දෙනාගෙම අතේ තිබුණේ මිටියක් විතරමයි. මිටිය තමයි දුප්පත්කම. මේ දුප්පත්කම කියන මිටියට පෙනුනෙම විසඳුම ලෙස ඇනහෙවත් ණය. සරල සිංහලෙන් කිව්වොත් දුප්පත්කම නැති කරන්නට ඒ කියන්නේ රට සංවර්ධනය කරන්නට ණය ගන්නවා ණය ගන්නට වෙනවා. ඕක තමයි මේ 75 වසර පුරාම ඇහුනේ. දැන් මේ ආණ්ඩුවෙන් ඇහෙන්නෙත් ඉතින් ඒක විතරමයින නේද වෙන මොකක් දැහෙන්නේ. මොකද රට හදන්න රට දියුණු කරන්න නායගන්ටම ඕනේ නේද. දාසේවතාවක් අයිMF ගියේ මේ රට හදනවා කියලා. දැන් හදපු රටක් තියේද ඇ ඉන්න හිතන රටක් තියේද නේද නැහැනේ උපදින්ට ඉන්න දරුවනුත් ලක්ෂ දහයක පහලෝක විතර නයකාරීන් කරපු ක්‍රමයක් අන්තිමට ඉතුරුුණේ එහෙම සෙට්ට එකක් නෙමේ අද ඉතුරු වෙලා ඉන්න නේද අදත් කියන්නේ රට හද හදනවා අපි රට නගනවා ඔන්න අපිට දැන් ණය ලැබුණා ඔන්න මම ණය ගත්තා ඔන්න මම ඒ වගකීමත් ඉටු කලා ඕකමනේ ඇහෙන්නේ නේද ඒ එක්කම ඔය ඒ බ්‍රහම් මස්ලෝගේ ඔය මිටිය සහ ඇන කියන මේ තියරියටම ගැලපෙන තවනියායක් අපේ උන්දලාතේ තියෙනවන නේද ඒ තමයි හතලිස් අටේ ඉඳලම දිගට හරහට විකිනීම විකිනීම කියන්නෙම ඔය දුප්පත්කම කියන මිටියෙන් තලන තවත් ඇනයක් හොඳේ විකොනොමික්ස් එක එකම එක උදාහරණයකින් විතරක් අද ටෙලිවැකි අවසන් කරන්නම්. හරිද ඔබ ඔබේ හිතට එකඟව හිතලා බලන්න. පාට තොප්පි ගලවල හිතලා බලන්න මේක හරිද වැරදිද කියලා. ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවික වරායන් අතුරින් විශිෂ්ටතම ස්ථානයක් අපේ ත්‍රීකුණාමල වරාය. ඒ වරාය ඇතුළෙත් ඔය චීන වරාය ඉතාම ආරක්ෂිත ස්ථානයක්. මේ ආශ්‍රිතව තමයි බ්‍රිතාන්යන් ඔය තෙල් ටැංකි ඉදි කළේ. තෙල් ටැංකි අනූනමයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හොඳේ සුදුජාතිකින් මේ තෙල් ටැංකි ඉදි කළේ මේ විසිතුරු මසුන් නැති කරට එමනෙමේ හොඳේ තෙල් ගබඩා කරලා නැව්වලට අලවි කරන අපේක්ෂාවෙන්. හරිද බ්‍රිතාන්යන් ලංකාවෙන් ගියේ මේ තෙල් ටැංකි අපිට නිකන්දීල හෙමත් නවෙයි. හොඳේ අපේ ඒ කාලේ පවුම් එක්ලක්ෂ පනස් හතරදාහක් විතර මේ තෙල් ටැංකි ටික ආපසු ගන්ට රට ගෙවලා තියෙනවා අයිතිය ගන්ට. ඒ පවුන් එක්ලක්ෂ පනස් සතර දහක් විතර හොඳේ ඒ ගෙව්ව එක මේ අයිF එකෙන් හරි වෙනකුහෙන් හරි නෑක් හෙමාර්ගෙන නෙම ඒ කාලේ ගෙවල තියෙනෙ තෙල් සංස්ථාවේ ආදායමෙන්මයි. හොඳේ දැම් බලන්නකො එදා ඉඳලා අද වෙනකම්මොකද වනේ කියලා මේ හිස් ටැන්කි තෙල්වලින් පුරවලා නැව්වලට තෙල් විකුණන ලාබ ලබන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරනවා වෙනුවට මොකක්ද කරන්නේ ගෙඩිය පිටින් තෙල් ටැංකිටික කාට හරිවිකුණලදාන්න සැලසුම් කරපු පාලකයෝ නෙමෙයිද එදා ඉඳල මේ අද වෙනකම්ම ඉන්නේ ආ මේ එක තෙල් ටැංකියකට අවම වශයෙන් තෙල් මෙට්‍රික්ටොන් දහ දහක් පුරුවන්න පුළුවන්. තෙල්ටැන්කි අනු නමයට ඒ කියන්නේ අවම වශයෙන් තෙල් මෙට්‍රික්ටොන් ලක්ෂ දහයක් පුරුවන්ට පුළුවන් ආ තෙල් පුරවල තෙල් විකුණලා ලාභ උපයනවා වෙනුවට දැන් අපි මොකද කරලා තියෙන්නේ තෙල් ටැන්කි ටිකම විකුණලා දාලා උන් තෙල් ටැන්කි ටික පුරවලා අපට අපේ බිමේම ලාභතියාන අපිටම විකුණනවා ද අපිට මොකද වෙලා තියන්නේ බකන් නිලාගෙන බලාගෙනින්ට නේද ඕකට තමයි කියන්න අර මේ වත්ත බද්ධට දීල ඇස්සට දතනියවන පාලකින් ආයේ ඉතින් මේ උන්දලත් එක්ක මොන සංවර්ධිත රාජ්‍යයක්ද නේද. එහෙම ප්‍රශ්න කරමින් අද ටෙලිවැකෙන් කියන්නේ මේ උන්දලට හැමදාම තිබුණෙත් අද ඇත්තෙත් දුප්පත්කම කියන මිටිය සහ උවිසඳුම ලෙස ණය ගැනීමත් උවිකිනීමත් පමණක්මයි කියලා අවසන් කරන්නේ ඒ අතරවාරයේ ඉතින් හොරකම නම් හරි හොඳට සාර්ථකව කරනවා කියලත් මතක් කරමින් හොඳේ. පුවත් නිමයි ඔබට සුභරාත්‍රයා.